Insya Allah carana supaya orangrang hadir je musy Allah kumaha Insya Allah kemun pajang umur merahahan cara namaha nah supaya Allah aya did diri Tekumaha caraan aya cara sebab awak- orangrang teh sebagai gambaran kendaraan is tuh ketika roh kal keluar maja awak kurang mau dipic kalau kes cena ba orang nuku kurang dicintai Oh rohhan maka lewengkenraja urang diweken kasih muuh maka supaya hadir rohnu Suci sebab supaya kapanggih jeung Nuha Suci roh orangrang suci berhadapan jeng Nuha Suci cara nakuumaha ayah di qolbu urang koncina ayah di qolbu urang tinggal cara nah praktek nah Insya Allah Iha waktu urang bahas supaya orang mantap menghadap kagusi Allah subhanahu Wata' a nu jelas oleh-oleh kangj Nabi gesti asing salat salilah urang hirup sing HD ulah dilenggitkan ulah ditinggalkan salat tungtung normal di diri urang akal urang orang laksanakan salat sebab salat adalahjang Parnti ke Allah subhanahu Wa ta'ala kurang a-doa mudah-mudahan orangrangkabehhan dikuatkan iman dicintakan kagusi Allah orangrang supaya cinta kagusi Allah cintakak Kangjing nabi urang supaya urang di akhirat kurang bebarenngan jeng Kagjing nabi urang Kajing Nabi Muhammad yang Shallallahu Alaihi Wasallam sakkuma tadi urang berangkat tinapopoek supaya menang cacaang urang kuari neangan cacaang urang terapkenun cacaang alaka darsa perak dua perak di masjid yuk urang bebarenngan maja sholawat jam neangan cacaan supaya urang dibawaku cacaan masjid salaallah الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي tawassalna bi bismillah wa di rasulillah wa kulli mujahidin Yeah. للمجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سالمين اللهم بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول ياسين حبيب الله توسلنا jamaah kaum muslimin Wal muslimat rohhimakumullah akun tentine semmua kalepatan sarengkakirangan anak terutama Ka papasekaantap <clears throat> pukula diwanian lantarannya nages daftar tadi dimak <clears throat> bahwanyananduk siap bareng je pacamat untuk mengikuti pengajian mingguan maka orang doa ke mudah-mudahan panjang umur dan selama ngajabatnya mudah-mudahan diberi jujur Jing adil setelah nyana ajabat mudah-mudahan bisa mantap ibadah kagus ya Allah bisa menyatu babarengan Jing kurang khusus Nanjena umumna Saana kurang ngadoa Allahlli wasyidina Muhammadwaliyi أمين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا شهيدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل من أمرنا يا الله فرجا ومخرجا يا صريخ المستسخين ويا غوث المستغيثين إنك تعلم مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته